Naibu Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Atopele Mwakibete amezindua huduma ya meli ya kusafirisha makasha. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo uliofanyika jana, alisema uzinduzi huo unaashiria kukua kwa bandari hiyo ambayo imepanuliwa na serikali ili kuipa uwezo zaidi alisema kupitia meli ya kampuni ya CMA na CGM kutoka Dubai iliyobeba makasha 246 imefungua njia na fursa kwa wafanyabiashara kutumia bandari hiyo. Aidha, alisema kwa kipindi cha mwaka 2021, 2022 na mwaka 2022 mpaka mwezi Machi 2023, bandari hii haijahudumia shehena ya makasha kwa sababu mbalimbali ikiwemo uwepo wa COVID-19, alisema na kuongeza, meli hii ina urefu wa mita 176.88 na uwezo wa tani 18485. Itahudumia shehena itakayosafirishwa kwenda Moroni na Mutsamudi, visiwa vya Komoro. Nikiripoti habari hii, mimi ni Kevin Audax na hii ni Stein TV.